Huh? No, no, no, no. उठाइए ना उठाइए ना हेलो कौन हेलो हाँ आज मैं घर पे अकेली हूँ छन से जो टूटे कोई सपना no, no, no, no.